大家好，今天我们要折的是可爱昆虫。三彩折纸教室三，开始是一言，主教先小节。 张彩纸，角对角对折，然后打开。 这样折。 再往中间对着，上下端上上折。 放面，再看一遍。向上折到位，三分之一。 并翻面，将这向上下折大约零点五厘米，再向下折。 然后相相反方向折，再看一遍。 份面，向中间三角形上上折，向下折。 放过来，再向上折一个角，完成了。 另一个角直法相同，下边两个角向上折。 独角仙小姐完成了，再见大家，谢谢大家。